Jordan. Fê, fala oi. E a curiosidade aqui, nossa surpresa, tem uma loja da Melicinha aqui, ó. Deixa eu ir atrás do Bruno. Olha lá, ó. Loja da Melicinha. Uau. Ó, nós vamos experimentar agora o Ben's Cookies, que é bem famoso aqui em Londres. Ó, vamos cortar. Cheiro bom. Cheiro bom? Olha, olha só, olha só a situação. Esse aqui é o Double Milk Chocolate, aquele é o Simples Milk Chocolate. E lá dentro a gente tem um de Triple Milk Chocolate. Uhum. crocante, chewy por dentro. É crocante por fora, aqui no meio é maciozinho. É muito bom. Esse aqui é mais pesado, né? Seu triplo. Nossa, olha. Tem chocolate... Hum, acho que, que dark chocolate. Hum, hum. Sei chocolate. 我们这边等一下。 tomando eu uma cidra, eles uma cerveja, esperando uh, chegar os nossos pratos. Tudo aqui é de queijo, então vocês vão ver a gente comer muito queijo. O sanduíche, o mac and cheese e a raclette. Nós vamos dividir esses três pratos, vamos ver como vai ser. Aqui você vê o quarto do Harry debaixo das escadas. Os óculos ali são os primeiros que o... é o primeiro par que o Harry usou nos filmes. Please, do have any Harry Potter must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. Never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go in